om de NMB's terug te pakken dat de stakingen van gisteren dat we omroepen in de trein dat de tickets vandaag gratis zijn en dat je kan vergoedingen of terugbetalingen krijgen bij de conducteur. moet erop duwen, moet erop duwen de hondje. Voorzitter van schuldigen voor de stakingen gisteren heeft de NMBS besloten in te gaan op het bezoek van reizigersprotest.be. Vandaag is daarom al het treinverkeer gratis. Wie reeds een ticket kocht, kan terecht bij de conducteur voor de terugbetaling. Ik heb al het treinverkeer dat vandaag gratis. Wie reeds een ticket kocht, kan terecht bij de conducteur voor een terugbetaling. de NMS, o uma, uma questão para combater